महिलांना पन्नास टक्के सवलत एसटी मध्ये नको गॅस सिलेंडर मध्ये द्या योजना फिरण्यासाठी नाही जगण्यासाठी पाहिजे झनकी सुनो झनकार ये दुनिया है काला बाजार ये पैसा